Вот, вот эти вбросы – это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Ну, просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет, это просто полный бред. Первое. Второе. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, да, а во-вторых, человек, который всю, а, ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией, организацией а, конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, а, я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками э, с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у меня самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп это э, клюнул на это. Ну, наконец, э, вы знаете, что хочу сказать? Проституция – это серьезное такое безобразное социальное явление. Ведь э, молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что им ну, они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом. И это в значительной степени на общество и государство. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их, и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми, но э, с нашими оппонентами. Но то, что вот такие методы используются против избранного президента США, это, конечно, уникальный случай. Такого еще никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США.